Da nærmer vi oss med stormskritt eh, den um, offisielle FN-dagen, som er 24. oktober, selvfølgelig. Det vet dere alle sammen nå. Og eh, da blir det arrangementer. Det er eh, fortsatt 193 land rundt omkring i hele verden som eh, gir denne dagen oppmerksomhet. Norge er blant de landene. Og her i Oslo så minner vi om et seminar som blir ganske omfattende og interessant, og kanskje også til og med spennende. Og når eh, dagen ebber ut for det arrangementet, som altså finner sted her på Grünerløkka, på et eh, lokale, i et lokale som heter Ingensteds, av alle ting, så eh, kommer jeg inn og skal presentere en quiz. I min forrige eh, hva skal vi si, lille opptreden her på denne kanalen, så fikk dere en oppgave. Jeg regner med at dere har løst den. Det er å finne navn på en by. Nå kommer oppgave nummer to, som er å finne navn på en annen by av eh, eh interesse og, og eh, viktighet for FN. Det er en europeisk by, og hva heter denne byen?